gestern neben mir, doch du wendest dich von mir ab. Blicke treffen sich, doch Worte werden nicht gesagt. Es ist noch nicht vorüber, so viele Worte nicht gesagt, so viel noch nicht besprochen, so viele Taten. Fenster neben mir. Doch du drehst dich auch nicht um, Blicke treffen sich. Doch die Blicke bleiben stumm, es ist noch nicht vorüber. So viele Worte nicht gesagt, so viel noch nicht besprochen, so viele Taten. ihrem Verhalten. Doch innerlich da kocht die Wut, alles ist ganz kalt. Doch innerlich Lichter kocht die Wut, es ist noch nicht vorüber.